Mexican country, was the very first one who agreed on this agreement between each other as nations to become fair to each other. It might be difficult, but please try. okay. <laughs> Eh, platicábamos hace un momento justamente con el excelentísimo embajador de Japón en México que la historia entre México y Japón es muy larga. Hace más de 100 años, eh, Japón se encontraba en una posición, eh, digamos que en desventaja en cuanto a los tratados internacionales se refería. México fue de los primeros países que apoyó y eh, votó a favor de que las condiciones de Japón fuesen equitativas, fueran igualitarias a nivel internacional. Y esto es una de las eh, cuestiones que ha marcado parte de la relación y de toda la larga amistad que existe entre los gobiernos tanto de México y de Japón. Perfecto, bien hecho. so not only our 40th anniversary, next year is going to be 130 anniversary for Mexico and Japan. And I found a good relationship and similarity between México y Japón. Eh, el, siguiente año celebramos 400 años de relaciones entre México y Japón. Oh y con toda esta eh, trayectoria, obviamente, esto tiene ciertas similitudes entre ambos países. So it's the strength of being quiet. Es eh, la fortaleza de ser silencioso. Tranquilos. Sí. Bonito. Bonito. Bonito. Bonito. So, which means that we samurais try to be quiet. The reason why we try to be quiet is to listen to other people rather than talking more than other people. La razón de ser tranquilos y callados es que nosotros como samurái más bien escuchamos en vez de hablar. Nosotros nos gusta escuchar, entender a los demás. We have traveled many countries over 10 countries, of course, and then I uh, visited and performed uh, over these countries. But uh, Mexico knows how to be quiet. Nosotros hemos nosotros hemos viajado por más de diferentes países con otras culturas, otros eh, actores y hemos notado que México sabe mantenerse callado. I was very surprised for the first time when we uh, came to Mexico five years ago that uh, uh, we thought about, you know, lucha libre and festivals and people going crazy and, uh, of course, tequila. cinco años a México y estaba muy emocionada por la lucha libre, por... Yo trabajé con esa máquina la tequila. Y el tequila. Oh, ah, y todas las fiestas. Oh. But When we talk, you people listen very carefully. Pero cuando establecemos una conversación, ustedes escuchan detenidamente. That's the similarity we have. So, I think it's also the strength to be fair. Esa es una de las similitudes que tenemos entre ambas culturas, pero creemos que esa es una de las virtudes de ser justo. As I said, next year is going to become our relationship over 130 years. And it's the history of you being fair to Japan. El próximo año cumplimos 430 años y es justamente eh, conmemoramos que México ha sido justo, 400 años de que México ha sido justo con Japón. So we would like to not only condolences no solo uh, queremos uh, appreciation to you. No solo queremos dar condolencias, pero también eh, eh, la muestra de, de apreciación, de, aprecio, aprecio, aprecio de ustedes hacia nosotros. Perfecto, todos. In order to show you from us, we would like to do Kachidoki one more at the end. Nos gustaría justamente para demostrar esto hacer una vez el grito de victoria Kachidoki. Kachidoki is a samurai custom and it's a shout for your victory in your future. Kachidoki es una tradición samurai y es un grito de victoria para nuestro futuro. And I want this Kachidoki, the world biggest Kachidoki with your people. Él quiere que este Kachidoki sea el Kachidoki más grande del mundo. Sí. Es la amistad entre nosotros. ¿Están listos?